I'm talking to you from the city of Gdaň. Для Беларуси. Taipei City. Warsaw. На Братислава. The World Uyghur Congress. Лос-Анджелес. Будапешт. Тирана. І я хотіла подякувати меру Зденаку Гржибу за тое адчування дома, якое Прага дає беларусам. Máme za sebou veľmi krásnu spoluprácu na mnohých veciach. Due to his outstanding performance, is a champion of human rights and democracy. Fighting the climate change, standing for democracy and freedom. Mayor Reeb embodies this commitment to shared peace and to shared prosperity. Aki elszántan küzd a prágai lakosok érdekeiért, a nemzetközi szintéren is. As he pushes forward to making Prague one of the best cities in the world. His firm stands against authoritarianism and the effort to promote democratic values and advance human rights cannot go unnoticed. All the best, dear Zdenek, dear Mayor Frepp.